ਓ ਪੂਰੀ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਆਵਾਜ਼ ਝਾਂਜਰਾ ਦੀ ਟੋਣ ਦੀ ਓ ਪੂਰੀ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਆਵਾਜ਼ ਝਾਂਜਰਾ ਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਗਈ ਪਦਾਨ ਵਾਂਗ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਤਾ ਨਾ ਸਖਾਲਾ ਜਾਊਗਾ ਕੈਦੀ ਟੈਪ ਬੰਦਾ ਮਾਰੂ ਪਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸ਼ਤਰ ਰੌਲ ਖਾਊਗਾ ਓਏ ਪੱਲੀਏ ਦੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਓਏ ਪੱਲੀਏ ਦੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਸੀ ਜੋ ਵੇਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਗਿਆ ਨੇ ਰੰਗਾ ਸੂਟ ਨਾਰਦਾ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਜੱਟ ਦੇ ਪੱਠਾ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਨੀਕ ਪੌੜ ਮਾਰਦਾ ਸੰਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਜੱਟ ਦੇ ਪੱਠਾ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਨੀਕ ਪੌੜ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੋਸ਼ਾ ਅਪ ਲਾਊਗਾ ਓਏ